देखो यहां पर नेटवर्क का कमांड चलाना है ठीक है तो एक तो पहले होता है आईपी कॉन्फ़िग तो यहां पे सिंपली लिखोगे आईपी कॉन्फ़िग ठीक है और एंटर प्रेस करोगे तो यहां पर हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस आ जाएगा ठीक है कनेक्टेड होगा तो सिस्टम का आईपी एड्रेस आ जाएगा इंटरनेट से कनेक्ट रहना चाहिए बस यहां पे देखो IPv6 वर्जंस के आधार पर इंटरनेट प्रोटोकॉल को दो भागों में बांटा गया था एक पहला है IPv4 जिसमें लगभग ढाई अरब आईपी एड्रेसेस डिजाइन किए गए थे जब वो खत्म हो गए तो IPv6 डिजाइन किया गया यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 और इसमें इतने ज्यादा आईपी एड्रेसेस डिजाइन कर दिए गए कि कभी भी कितने भी डिवाइसेस हो जाएं दुनिया में आईपी एड्रेसेस की कमी नहीं होगी ठीक है अब हमको मान लो पता करना है गूगल का आईपी एड्रेस तो क्या करेंगे कौन सा कमांड चलाएंगे तो यहां पर देखो लिखेंगे ping पिंग लिख दिया पिंग लिखेंगे देखो गड़बड़ा रहा है ये ping ठीक है और यहां पर लिखना है google.com google.com तो गूगल का आईपी एड्रेस आ जाएगा देखो एंटरप्रेस करते ही गूगल का आईपी एड्रेस है ये ठीक है क्लियर है कि नहीं यहां पे देखो ये जो आईपी एड्रेस था ये किसका आईपी एड्रेस है ये मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस है तो ये 2409 से शुरू हो रहा है और ये गूगल का आईपी एड्रेस है तो ये 2404 से शुरू हो रहा है ये बात ध्यान रखना दोनों अलग-अलग है ठीक है अब मान लो Amazon का खोलना है तो Amazon डॉट इन करना पड़ेगा पिंग डाल के करेंगे हाँ P I N G ping Amazon dot in Amazon dot in ये कर दिया एंटर प्रेस किया तो देखो एमेजॉन का अलग आएगा देख रहे हो यहां यहां 52 से आ रहा है क्लियर है इसके बाद बात करते हैं एगो हमारे इंस्टीट्यूट का भी वेबसाइट देख लेते हैं तो हम जो बनाए थे तो यहां पिंग लिखा और यहां लिखता हूं the sign in dot in ठीक है तो डॉट इन डोमेन सस्ता पड़ता है तो इसीलिए डॉट इन लेते डॉट कॉम बड़ा महंगा पड़ रहा था तो एंटर प्रेस करते हैं अब देखो ये हमारे इंस्टीट्यूट का जो हमने वेबसाइट बनाई है उसकी आईपी एड्रेस है देख रहे हो तो सब ये जो भी पता करना है फेसबुक पता करना है अमेजोन पता करना है तो फेसबुक को पता कर लिया जाए तो ये लिखते हैं फेसबुक तो पिंग लिख करके हाँ बुला जा रहा है हमको पिंग और यहां पे लिखेंगे Facebook dot com dot com का पता करते हैं डॉट कॉम तो ये देखो फेसबुक का आईपी एड्रेस है ठीक है तो यहां पर कुछ अलग आईपी एड्रेस आ रहा है देख देख सकते हो फेसबुक आईपी एड्रेस क्या है तो इस तरीके से आपको कोई भी आईपी एड्रेस की जरूरत पड़े तो आसानी के साथ आप पता कर सकते हैं इजिली क्लियर है क्लियर है ओके okay.